O el gobierno, que siempre va a haber alguien mejor que tú a un paso mayor. Entonces, mm, esa gente que está a un paso más de Marruecos no hace nada. Bastantes países, no para matarlos ni con armas ni nada, sino hacer un acuerdo más o menos que todos los países, también muchos países se juntan y empiezan, intentan convertir a Marruecos o a Estados Unidos y vaya así que puedan volver a... Estados Unidos, Qatar, Francia, nosotros somos estamos ayudando. no,